Metalli asos bu romingizning mustahkamligidir. Plastik profilning ichida uning skeleti vazifasini bajaruvchi metalli asos, ya'ni kuchaytirgich bo'ladi. Metalli asosni oynaning butun perimetri bo'ylab PVH profilning maxsus mo'ljallangan ichki kamerasiga joylashtiriladi. Metal profil ichida mahkam o'rnashgan bo'lishi kerak. Korroziyadan himoya qilish uchun metal rux bilan qoplanishi kerak. metalning qalinligi kamida 1.2 mm bo'lishi kerak. Metalli kuchaytirgich romning mustahkamligi uchun xizmat qiladi. Kuchli shamol ta'siriga chidamli qiladi. Harorat o'zgarishi sababli romning qiyshayishidan saqlaydi. Aqua sifatli romlar asosi.